Já myslím, že ono stačí mít eh, ty brzdy, které se osvědčily a eh, v každé společnosti musíme vědět, že moc má vždycky eh, navrh před každou brzdou. Tedy ta moc je mnohem rozpínavější, je tvořivější a brzdit ji je stále obtížnější ale eh, ukazuje se, že eh, k, v politice eh, musí ty brzdy existovat v, té klasické, v tom klasickém schématu moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní a já stále vidím i po čtvrtstoletí velké mezery v moci soudní, tedy kdy nám chybí vlastně soudcovská samozpráva a kdy stále není dořešen zákon o státním zastupitelstvích. Eh, to jsou, protože já státní zastupitelství na rozdíl od některých politiků považuji eh, za součást eh, justice a tam bychom ji asi měli řadit logicky spíš nebo než mezi tu moc výkonou, kde třeba je i napsaná v ústavě. Víte, ta otázka je vlastně paradoxem, protože vy nemůžete čekat na něco, až si to kultura vytříbí nebo až se nějaká kultura tady ustaví. Eh, takže mm, eh, tam jde spíš, eh, si myslím, o to, jakým způsobem politicky vytvářet prostředí, ve kterém budeme mít ústavní a právní kulturu takovou, ve které mm, bude soudce respektován, ale zároveň soudce bude znát eh, váhu svého slova a svého rozhodování ve společnosti a podle toho bude také vystupovat eh, ve své profesi což u nás eh, dodnes eh, mnoho soudců nechápe, jakou váhu oni vlastně mají, že eh, známe z těch moderních ústavních teorií, že soud, soudní moc je moc nejméně nebezpečná, ale mm, je v jistém slova smyslu mnohem důležitější nežli vlády, které se mění každé čtyři roky.